días, vou a recomendar o libro chamado La aventura formidable del hombre indomable. O, o autor chamábase Hans Stratler e, e trataba de un hombrecillo que un día encontrou unha esponsa e cando nadie estaba mirando apertou a ver que pasaba. Por que razón acollín? Acollín porque cando porque na estantería cando collín vin a capa e eh, me gustou moito. Algo que me gustou especialmente, me gustou especialmente porque ten unhas rimas moi chulas. Vou a recomendar A Pedra e as Formigas. O seu autor foi Jacobo Fernández Serrano. A mí me gustou especialmente dela que unhas formigas encontraron unha pedra e a pedra convertiuse en persoa por un soplido da xirafa. Collín porque tiñan unhas ilustracións moi bonitas. E agora vou enseñar un pouquiño do libro que me sorprendeu un pouco.